Hola qué tal amigos y futuras leyendas de YouTube, en esta ocasión vamos a grabar un vídeo que tiene que ver con los próximos juegos que van a salir eh, este próximo mes de abril. Que quede claro que esto no es una reseña eh, que tenga que ir a misa, es simplemente son rumores que ahora mismo se están comentando sobre los próximos juegos que van a salir eh, en abril. Espero que compartan conmigo la idea y que si les parece bien pues comentemos todos abajo en la caja de comentarios a ver qué les parecen estos títulos y si son de su agrado. A mí, como ya me conocen algunos, saben que algunos de estos títulos me flipan y otros no. Bueno, pues vamos a empezar. El primer título que aparece como futuro candidato a salir ese próximo mes de, de abril es este título de Hellblade. Muchos hemos tenido la oportunidad de haberlo jugado, es un título que la verdad invita mucho a jugar, tiene una historia que sin duda te adentra en, todo lo que es su jugabilidad y es un título que recomiendo y que estoy seguro que muchas personas pues le gustaría que apareciera como, como descarga este próximo mes de abril. Pero sinceramente no creo que este título vaya a salir porque es verdad que ha salido recientemente, se ha jugado yo diría que muy poco y yo estoy seguro que la gente de PlayStation Plus todavía quisiera sacarle un poco más de dinero a este título. Por lo tanto no creo, no creo que este título vaya a estar disponible este próximo mes de abril, pero sin embargo las, los rumores que corren por la calle es que este será uno de los títulos que va a salir. Si es así, pues estaríamos muy contentos de que, de que así sea. Y otro título que suena mucho que va a aparecer es este título de Heavy Rain y Beyond to Soul. Eh, sinceramente no tengo mucho que hablar acerca de este título. Aquellos que saben de qué va el juego, pues la verdad es que son títulos que sin duda te entrampan en su historia y que puedes llegar a entretenerte muchas horas con ellos. La verdad es que le, daríamos mucho mérito a Sony PlayStation Plus si nos pusiera este título eh, de la mano el próximo mes de abril. Yo estoy seguro que muchos de nosotros volveríamos a pillarlo para jugarlo. Y otro título que se, que se antoja o que está se rumorea que puede salir es Nio Y yo la verdad que sinceramente este título no le veo mucho atractivo. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista no es un título que realmente me llame la atención, pero como todo en la vida, todo tiene su, todo tiene su público, todo tiene su, su gente y sinceramente pues esto tendrá su, digamos su peña, pero yo no soy, yo no soy de ella. La verdad es que es un título que ni me va ni me viene pero que suena mucho con que va a salir. Hay que reconocer que este título ha sonado otras veces para salir y no ha salido. A ver si esta vez pues es verdad y sale. Otro título que no nos va a dejar indiferentes si llega a salir es este God of War remasterizado. Y teniendo en cuenta que pronto va a salir el próximo God of War, pues la gente de Sony ha querido que la gente reviva un poco la historia de Kratos y, que se adentre un poco, ¿no? Antes de, poder llegar a jugar este juego tan bonito, tan, yo diría, una obra maestra de, una creación y su historia que sin, digamos que sin más, es, es una historia apasionante que te, te, entrampa, igual que los otros igual que los otros títulos también, desde el principio hasta el final con su historia. Te quedas con más de saber qué va a pasar más adelante y sin duda God of War es un título por el que yo apostaría y que sin duda me lo descargaría si estuviera disponible este próximo mes de abril. Y sin más amigos, pues estos han sido los cuatro títulos que se rumorean que van a salir este próximo mes de abril, esperando que algunos de ellos sí salgan, otros preferiríamos que se quedaran en el tintero, sinceramente como este. No nos, interesa que lo dejaran, lo dejaran en, eh, guardadito. Nos interesan más títulos como God of War o, Heavy Rain, Beyond to Soul o el mismo Hellblade. Así que sin más amigos, esto ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por compartir conmigo estos dos o tres minutos. Bueno, cinco, <laughs> cinco en total. Y ha sido un placer tenerlos aquí conmigo. Espero que les haya gustado el vídeo. Manita arriba si les ha gustado. Eh, no se olviden suscribirse al canal para seguir disfrutando de más vídeos como este. Y sobre todo que se lo hayan pasado bien este ratito que han estado conmigo. Dejar abajo en la caja de comentarios sus comentarios para poder así debatir todos juntos acerca de estos títulos y nuestro parecer acerca de ellos. Así que sin más, futuras leyendas de YouTube, ha sido todo por esta vez, espero que se lo hayan pasado bien y sería hasta la próxima. Bye.